ndakhe ndinifundele ke ngokuba lithini eli phepha ithi ke le nto ilisteriya esona sifo sakhe sasikhulu i-world health organization ikholelwa ekubeni ilisteriosis sesona sifo esikwezirekhodiweyo esakhe sangcwelerha abona bantu banintsi emzantsi afrika luthela ntona lo gama xa uthiwa ungcwelerhekile ngumntu ogulayo ukungcwelerha kuthiwa utheni uyagula okay sele sichaphazele abantu abangamakhulu asixhenxe anamashumi amahlanu xa sisithi amakhulu asixhenxe anamashumi amahlanu lithine lo nani banolaziyo balithine lo nani simamkele lithine lo nani lithini ngabantu abatheni aba bayi-750 baguliswa yintoni yi-listeriosis yintoni banelisteriosis abo bantu okay ilisteriosis sisifo esinobungozi kakhulu kodwa sinokuthintelwa sibangelwa yintsholongwane efunyanwa emhlabeni emanzini nakwilindle lezilwanyana yintoni ilindle yintoni ilindle ebhuti khayicingele ilindle lezilwanyana inoba yintoni isithandwa sam bubulongwe okay lilindle elo lantoni le nkomo uba sithetha ngelindle lenkuku sithi yintoni ilindle lenkuku sithi yintoni lathi ndicinga ilindle lenkuku kuthiwa yintoni kuthiwa ungakulingwa inyathelelo lo dede eh, very good okay ilindle lebhokhwe sithi yintoni ilindle lebhokhwe sinidenyinqaba okay so kuthiwa la ntsholongwane iyafumaneka nakwilindle lezilwanyana imveliso ezivela kwizilwanyana inyama kunye nobisi iziqhamo kunye nemifuno nazo ziyakwazi ukuthwala le ntsholongwane ziyisasaze khanti ndixeleleni ke umntu obendimamele kuthiwa ingafumaneka phi le ntsholongwane umntu obemmamele makandixelele bo ah, sithando sam sundiyesimema ndiyakubona ulapha phambi kwam